Cikole Ciagiri dari Cikole ke arah Ciagiri aja Anjay. Lomi, lomi, lomi. Lom Ranger. Iya, hongkol, Mi. Begini guys, jalannya guys. Maklum guys lain bisa lemas kan? Hmm. Kalau nyari ya. Kalau nyari ya Pak. Ah, nggak ada strava lagi. Sorry nggak ada strava. ¡Ven, ven, ven ang mountain ang mountain ang mountain ini mah hasilnya bisa semua ya opsional gitu ya barang lumut terus mana? Anjay, ada batu segede gaban nih. Terus sengaja eh, ada batu segede gaban. Nggak mungkin sih. see. Let's see. Ah, deket deket banget. deket banget kan? deket banget. Heeh. 게 오고 depan ya Tara Kanan, kanan. tahan tahan tahan tahan mi tahan lurus go track baru becek malah anjir oh rekam gue Cek cek cek. Oke. Tani ada. Tani ada. Ada ada ada ada. Ini enak. Uh, nah ini yang gabung ke jalur lama. Iya iya iya. <laughs> oh ada jalur lagi Hei, beda lagi. Tinggal guys. One. Yeah. Go, oh, deck. Whew, nice. Good learn. jalur baru